お腹をへこましたい人は一緒にやりましょう。 はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの20秒でお腹をへこますことができる、膝つきタッププランクというのを紹介します。これのいいところはですね、腹筋全体を使うことができます。プランクで止まってる場合はですね、主に腹直筋を使うんですけども、今回はタッププランクですから少し動きます。 そうすることで、腹筋全体、腹直筋、外腹斜筋、そしてポイントで呼吸をしっかりね、意識してもらうんですけども、その呼吸を意識してもらうことで、腹横筋にも効きますので、腹筋全体に効いて、キュッと引き締めることができます。足を動かすんですけども、その際に負荷を上げることができますので、より腹筋全体に効かすことができます。やる場所なんですけども、床の柔らかいとこで行ってください。色の白い方はですね、膝や肘が黒ずむことがあります。そうすると とですね、お腹を引き締めれるんですけども、肘とか膝が黒くなったら嫌ですよね。ですので、できるだけ床の柔らかいとこで行ってください。気にしない男性は硬いとこでも OK です。で、今回のポイントとしては、しっかり腰を丸めることで、脊柱起立筋よりも腹筋に効きやすくなります。腰が反れて、お尻が上がっている状態でプランクをしてしまうと、お腹が伸びた状態になってますから、腹筋に効きにくいです。ですので、腰をしっかり丸める意識が大事です。で、次に、お尻を締 めること。お尻を締めることで、おへその奥に意識がいきます。そうなると、腰を丸めやすくなるっていうところと、お腹を締める。お腹を締めることって結構意識が抜けちゃうんですけども、お尻を締める意識に転換していただくことで、腹筋にも力がね、入って、お尻が緩まない限り腹筋の力も抜けにくいです。ですので、お尻を締めることを意識してください。では、やり方を説明します。はい、膝つきプランクの一番のポイントなんですけども、 肘の位置をできるだけ前にしてですねそれで腰を丸めてこのように体を持ち上げてキープです腰が反れてお尻が上がってしまうとお腹が伸びてますから腹筋の力が入らないですですので腹筋に効かないんですけども腰をしっかり丸めることでお腹を締めた状態でキープですから腹筋により効きますで今回は今の状態から 足を左右に動かしていきますまっすぐの重心から足を左右に動かすことによって外腹斜筋にも効きますここでポイントがですね息をできるだけ長く吐いて吸うのは一瞬です20秒間行うんですけどもできれば呼吸を2回か3回ぐらいにしてください ということはですね、だいたい8秒間ぐらい息を吐くイメージです。間で1秒吸います。そうすることで、腹横筋にしっかり効かすことができますから、腹横筋が身につくとですね、腹筋が割れるわけではないですけども、ウエストが引き締まります。お腹を押さえる力がつきますから、ご飯を食べた後、水分取った後にですね、お腹がポチャッと出てしまう人は、その腹横筋が弱まっていることがありますので、 今回しっかり腹直筋、外腹斜筋にも効かしつつ、息をできるだけ長く吐いて、腹横筋に効かしていきましょう。では、一緒に20秒間頑張っていきましょう。息はできるだけ細く長く吐いてください。いきます。 お疲れ様でした今回のはプランクで止まっとくだけのやつよりも外腹斜筋と腹横筋に意識がいくので腹直筋だけガツンと効いた感覚ないと思うんですけども実際効いてます 20秒間膝つきプランクしたことある人はわかると思うんですけども肘をついて膝をついて手をしっかり前に出せばですね20秒で結構腹筋にガツンと効きますその同じ幅でですね足を動かしてますから腹直筋にもしっかり効いてますですが足を動かす外腹斜筋に力が逃げる腹横筋を使って呼吸を意識しているっていうところに意識が少し逃げますから腹直筋も効いてるんだけども腹直筋じゃないところに意識がいってますからしっかり りね、そこまで辛すぎずちゃんとできてます。ポイントとしては腰をしっかり丸めて出た方は腹筋によく効いています。お尻を締めて、お尻が締まってない人はですね、自然とお尻が上がっているので、お尻が上がるってことはお腹が反れて伸びているってことなので、腹筋に効きにくい。ということで、お尻をまず締めると腰が丸めやすい。腰が丸まると腹筋に効きやすいということになります。しっかり腹筋全体に効いてますので、これをですね、 まあ、30秒40秒って長いと飽きちゃうので、まあ、20秒間ぐらいをですね、まあ、5セット10セット分けてもらってですね、まあ、2分間ぐらいのエクササイズとしてやってもらえたらと思いますで腹横筋をしっかりね使った場合っていうのは翌日お腹がキュッと締まった感じがしますですのでやはり今の時代はですね、まあ、スマートフォン見たりパソコン見たり意外と呼吸が浅くなってますからしっかり息をふぅ、 とねお腹をどんどん引っ込ましながら息を長く吐いてみてくださいしっかり吸ってしっかり息吐けばですね、まあ、実際タートルは1分ぐらい吐き続けたことがありますですがいきなりではないですしっかり吐く吸う吐く吸うっていうのを繰り返していっぱい吸える状態を作ってだいたい30秒40秒ぐらい吸い続けましたそうすると長い時間息が吐け続けますそうするとお腹っていうのはですね腹横筋がしっかり使われてコルセットみたいにですね 腹お腹をキュッと引き締める力が身につきますので是非ね食べてすぐとか飲んですぐとかお腹が出ちゃうよって方は呼吸を意識しながら今回のプランクまたは他のエクササイズを行ってみてくださいということで今回は腹筋全体に効いてお腹引き締め効果のある膝つきタッププランクでした頑張ったか勉強だったかよかったらグッドボタンとコメント シェアもよろしくお願いいたします。これからも短い時間、短い回数でしっかり効くエクササイズを紹介していきますので、チャンネル登録されてない方はですね、よかったらよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。